မနေ့ဆိုခုတန်းခိုင်းနေဆိုရင်မရဘူးကြောက်ပြီ Look at me. How did we that? The enemy is there. How did we that? So, da kan ni sani de ya bu le. Okay ba. Ka ja da. Ah, da ge. ကုလိုမစတိုင်ရှုံးနေရတယ်ဒီပဲဆက်ကပြီးကြီးအော်ခန်းစားဆက်ကပြီးပြောရအောင်မစတိုင်ရှုံးနေရတယ်ခန်းစားချက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာထပ်ပြီးရှုံးမှာမေးဒီတော့ပဲခေါ်ခေါ်ခေါ်ခေါ် Mày đi thì về với đi mà ra vì đứa số lại ôm. ultimate Your team is picking. Ah. The light shines even brighter. Hmm. Mày. Đây hmm. mày nhai về. Welcome to Mobile Legends. Thì không phải đi vô cảnh hả? Chị học về đi vô được cái vòng kẻ tôi Jackie Chan là không đẹp của mình không? À, chào Neri, là mình đúng vào một giờ này, cho nó tới giờ cho một giờ rồi này, yêu. Mày nói tao rồi. Chị yêu sao? Chị yêu, chị yêu, chị yêu sao? Chị yêu sao nó? Của mày gì nó? Chị yêu sao? Chị lo sao nhà thầy bây giờ? Của mày Jackie Chan. Chào Neri. Cậu ta cái. À, chào Neri, cậu ta cái. Ý cho một viên này mày. Mail mo mo, kuhin niya mo. kuhin niya mo, Mia Norela. Ờ, quý dùng đi làm đi Cuối cửa thằng mong tao là lá của chị nữa à cứ về là liếu lại Cô biết rồi, cô biết cái chào đi Cô cứ được phát là dây của nó rồi đi À cứ mà sao làm ý được cứ về là liếu lại ကြီးလုံးอ่ะဖေးလာကြီးอ่ะကြီးอ่ะ separate ကြီးနဲ့ဖန်နေရှိတာကီကိုနမ်းပြတယ်မနမ်းတော့ပါဘူးဗျဒါကကြတော့ live stream ကလူကြီးလူငယ်မရွေးကြည့်တာရှုပ်တဲ့ကြကလေးတွေနဲ့ခြိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းလေဩသူဆောင်ကြောက်ပြီသူဆောင်တကယ်ကြောက်ပြီနော်ဘယ်မှာတက်စေလဲ အကယ်လို့တည်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါယူလိုက်ပြီလားမယူပါဘူးဘရိုမယူပါဘူးညာနည်းနည်းတနုနန်းအိမ်လမ်းလိုပဲရတွေ့မှာတယောက်ထဲကြသူပြင်းတယ်လေတွေ့မှာတယောက်ထဲပြင်းလို့အားနဲ့အခုငပြုတ်လို့ပါအောင်ငါဖော်ရတာသူကအကြောင်းနှိကိပတ်တယ်လို့လာလာညာသူနိုးလို့ရှင်ဒီအသေးပုံမှန်ဆုံးလို့ရှိရင်တော့9နာရီဆိုရင်တော့သူပြန်တယ်ဒီရက်ပိုင်းကျတော့သူမဆွေးဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒါမျိုး me? What are you laughing at? I am the bravest boy in Northern Vale. They are gonna be so impressed. Oh, my God. ရှင်လေးကြီးကြည့်ထားတော့ထေတာကြီးอ่ะกว่าတာကြီးတော့ကောင်းချောအန်ဂျလာဝင်ဘူးတယ်ထေတာကမှမာပါတယ်ဆိုတော့အန်ဂျလာဝင်ဘူးတယ်ထေတာကြီးတော့အနားမှာ out of prank Request backup. What are you? Request backup. I am the bravest boy in your request backup. These people are so boring. An ally has slain the turtle. morrer, mas daí arrumar luz, Aí pô, pô, com o Roneirão, com o Roneirão, sabe? Hey, we are, we are in the bima. Mình cay rồi đấy. Anh cho anh cho anh đi, anh đi. Anh cho anh đi, nó cho mình. Chạy. ပိုပိုမရှိသေးဘူးစူပါမရှိသေးဘူးပြောတာပိုပိုနဲ့ပြန်တော့မယ်မရလိုက်တာဒါရပြီ You just block my way Dumb dumb Koopa တကီးဒီငါစီတဲ့ကပ်ရှင်ကြီးရတကယ်အကပ်ရှင်တကယ် They are going to be so အကပ်ရှင်ရတကယ်ပါဆိုဘရို Aren't they Koopa Request backup! Uh, you know what? Carrying four fools to victory isn't easy. Ha! ရပါဒီဒီဖမ်းမှာဒီတိမိတ်ဒီတိမိတ်တွေကရှင်ချင်းနေပြီတိမိတ်တွေချင်းနေပြီဒီလိုရဆောင်းကျန်းနေကွာအဲ့ကောင်မကြီးကဘာလို့မကန်းမကန်းဘူးလားသူ

ဒါကိုငါ့ကိုအဲ့လိုဆဲပြီးတော့အပါခေါ်ခိုင်းတယ်ကြိုင်ကပြောပြီးမဟုတ်ဘူးလေအမှန်နိုးပါတယ်နဲ့ဖမ်းတဲ့အဲ့လိုပြောတာအတဲမဆိုင်တဲ့ဖမ်းအရင်ဖမ်းအောင်နဲ့တိမိတ်ကမတာလို့ကအမှဒီမှာအရန်တင်နေလို့ဒီဖတ်သွားလို့ရှိရင်ကွာဖြစ်လို့ရလို့ကွာတိတယ်မလားပုံမှန်ကွာဖတ်သွားရင်မနိုင်တော့လို့အဲ့ဒါမလို့ဖမ်းတဲ့အဲ့ဒါပြောတာ 他打多外面。 你们，瓜爷。 ဘူးကွာဆောင်းကြမ်းနေတယ်ပြစ်လို့တော့မရဘူး no no မရဘူးမရမရမရမရဘူးဒီမိုဟာလာနဲ့ဆွဲလာအောင်လေမရဘူးရောအတန်ဝင်မရဘူးစန်တိုင် bro စန်တိုင်အာကုသတတိပါပါတယ်လေအမလီယိုပေါ့ဘယ်ဘယ်တော့နောက်ကတကောင်လေးအမနာမရဘူးမနေအောင်မရဘူးဝေးဝေး မာတိကြီးဆောင်လိုက်ဟိုကွာဖြစ်နေတာ။မာတိကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီရဲ့မာတိ။ဟေးဒါနဲ့ဟိုနဲ့ဒီမိုဟန်တာသွားနေခဏစား။ဟေးဒါဟေးဒါ။အဲဒီမိုဟန်တာသွားနေခဏစား။ဟုတ်။900ဆိုရပြီ။ I'm running out of pranks to play. ဟာဟုတ်လား။ဟာစားဟုတ်လား။ The enemy has slain Lord. ိုင်ဖုန်းနဲ့ဒိုမီနိုင်နေပါဆိုင်လို့လဲ ဘူးလေဟီလေးရှော့ဘူးလေကိုသွားလေကိုသွားမာတစ်မာတစ်ဟာလည်းတက်တာပေါ့အဲ့လေဟုတ်ပြီကိုကကိုကတခြားတဲ့ဆက်လို့ဒါမှမဟုတ်ဆက်လို့ောင်ကြီးကကျွန်မမပွင့်အောင်စောင်းပြ။အားလုံးလေးမပေါ်ပါဘူး။ Cooper is top of best friend. Don't mess with Cooper. သားကြီးကကျွတ်ကျန်းနေရောကွာ။အသားကြီးကကျွတ်ကျန်းနေရော။ Carry will move to it. You right later အညောမင်္ဂလာပါ။ခေကတကယ်ကိုတန်းတန်ဆော့နေရပါတယ်တကယ်။အသားကြီးကိုဖိထားတဲ့လူကြီးကြားမှကြပါစေချတာကြပါစေအနေကင်းပေးချကြပါစေ။ လေးကြောင့်လည်းသိတယ်တဲ့ကျေးဇူးပဲတခါကြီးဟာလာဝခဏသာဘယ်လိုနေရှာလဲဇာကြီးနာမည်ပြောင်းနေပြီခဏခဏသိလို့စေဖို့လို့စေဖို့လို့စေဖို့လို့ရစားတော့ 我不会的咯。哈！a n n 啊！哎，我没有。你那边边的我上刀白哪 不能拿的。 哎幽灵。 is not ready. Don't go away! Our game isn't over! Launch attack! Yo, yo! Time to beat them up, Koopa! 越野鲜花。 nyai dai dong dia tiwa itu ilah đã apa vào luôn mo lagi palu mo ah mira kau dia sih ya lah biar ya lalu baby tuh bro tuh bro tuh dah jalan ai đâu mà làm đi chào Hãy cao Là đi em 你去哪里了？没见我？刀，把刀。那啥刀？这盘把刀，这 a 把刀。a 给我上脑，别给我上脑，我大哥也别给我上脑。上你哪刀？不要你那后腿，也要搞嘞。上脑，上脑，上脑，不带我上你哪上脑？喂脑，喂脑，别玩脑，喂脑，不带我上你哪喂？其他都没有。 프리하고요 갱리하고요 네. 어찌하네요 아니 고단간의 서바라 고단간의 선이 많네 타와 고소래 비라 네. 빨라 얘도 아니면 해서 Dumb dumb coon. impressed by Aren't they, Koopa? Yo, yo! Time to beat them up, Koopa! ငါသိကြကြားလိုက်တာကွာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဘူးအဲ့ဇလာတော့ပြန်ဘာသိကျွန်တော်အဲ့ဇလာတော့ပြန်ဟာလေအဲ့ဆိုအန်ဂျလာကင်ပေးရမယ်ဆိုအကြီးရချက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိတယ်ရှင်ကျွန်မအန်ဂျလာကင်ပေးမယ်ချုံအိုဘက်နောက်လဲမလားလဲမလားလဲမလားလဲတော့အမအမအန်ဂျလာကင်ပေးမယ်နိုင်ပါနိုင်ဘူးဘာကဒီတာနဲ့ဟိုဖြူပြီးအဲ့ဒါဒူးလက်ဆိုင်ဒူးလာထိုင်လားရှင်ဒူးလာထိုင်လိုက်တော့လားဟာ 老米多难玩了呀！哦，你。Defeat。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！胜利巨人！ <laughs>